ça, c'était une petite vidéo sur les bêta sur leur mécanisme d'action par rapport euh, au programme de troisième année médecine, par rapport au cours sur les antibiotiques. D'accord voilà, euh, j'ai essayé de faire cette vidéo un peu pour vous expliquer comment. C'est un modèle pour vous autres qu'à les antibiotiques. Donc aujourd'hui, je vais expliquer les bêta-lactames. Alors, encore une fois, ce n'est pas la peine de vous réviser les antibiotiques si vous n'avez pas la structure bactérienne en tête. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, en fait, vous voyez ce qui est en jaune ici, voilà, c'est la paroi cellulaire. ok Donc, la partie, elle est très importante. ok en fait, les bêta-lactames, encore une fois, la même erreur les bêta d'accord En fait, ça vient agir un espace qui est entre la membrane cytoplasmique, et la paroi bactérienne en jaune, d'accord Donc c'est ici que ça va se passer. Encore une fois, si vous voulez aborder la question des antibiotiques, il faut avoir la structure bactérienne en tête, sinon c'est pas la peine. Alors, j'ai essayé de regrouper les différentes familles des antibiotiques fonction de leur mécanisme d'action, mais de manière très simplifiée. Hein. D'accord Globalement, comme ثلاثة زائد واحد. Comme هذو les polypeptides qui agissent sur la phospholipides, c'est un rappel. Hein, qui s'agit sur les acides nucléiques, sur la synthèse des protéines, sur la paroi. Alors, la paroi bactérienne, qui a trois grandes familles, les bêta-lactamines, les Bon, Ce n'est pas un mécanisme très compliqué, mais ça agit sur la synthèse du peptidoglycane, mais on ne va pas surtout l'aborder. On va surtout expliquer les bêta-lactamines. De un, parce que c'est la famille des antibiotiques les plus importantes, et puis ça permet aussi de, de comprendre beaucoup par la suite euh, le mécanisme de résistance. Voilà, puis vous avez tout le reste pendant plus ou moins expliqué. Alors, Halik, les bêta-lactamines. Je vous rappelle, que les familles ont les antibiotiques ont tendance à être euh, regroupées en familles selon une structure chimique de base, Les ont une structure chimique de base, les rifamycines, etc., etc. Et bien les bêta-lactamines ont une structure chimique de base qui est le noyau bêta-lactame. Hein, les bêta-lactamines elles ont le noyau bêta Ok. Pour l'instant, ce n'est qu'un détail. Alors, la paroi bactérienne, un petit rappel. Alors, chauffons. Hadi, c'est le dessin de la bactérie, la membrane cytoplasmique, c'était dessiné en vert. D'accord Et la paroi en jaune. Alors, la paroi en jaune, les grammes positifs, c'est une épaisse couche de peptidoglycane. Les grammes négatifs, c'est une fine couche de peptidoglycane plus membrane externe. Et là, un problème, ça veut dire que le cours de structure la structure par la paroi وعاودوا كملوا هاد لا soit les bactéries راح تقدروا ou الوغ كو à لي بactéries غرام بوزيتيف ولا غرام نيجاتيف راكم تشوفوا هنايا اون بلو سي لو داكور هذا هو داكور ولا a on اون c'est le monde en la structure, le, le, le, la structure de base, Il y a peptidoglycane, il y a le monde en Ok Donc, il y a la paroi bactérienne les grands moins, les grands plus, les deux feront du peptidoglycane. Et ce que je vais vous demander de retenir, c'est que l'espace entre le peptidoglycane et la membrane cytoplasmique, c'est l'espace, c'est le frère, ou le frère, ou le périplasme. Le périplasme, c'est une zone comme déjà très importante. وهنايا اللي راح تصرى الحكايه مع les bêta-lactamines هذا البيريبلاسم D'accord Alors, en fait, le peptidoglycane en bleu, c'est un mur de briques. Voilà. Un mur de briques, hein, il est composé de quoi De briques. هذه هي الحكايه فوالا هادو دي بريك بيان سور هنايا لو مورتي السيمان هنايا اونتخ باش يلصقوا لي بريك مع بعض اي با نبوزي لكم كيسيون ان مور دو بريك il est constitué des briques et qui construit le mur de briques à partir de briques c'est le maçon فوالا le maçon le maçon هو اللي يحكم بريكا يدير شويه سيمان يلصق البريك اي لو maçon في لا بكتيري هو اسمه لا بي ال بي سي اون انزيم داكور ما ندخلوش واش معناتها بي ال بي سي با لا بالك لكم الماسون هو لا بي ال بي كي تسمعوا بي ال بي سا فو دير كو سي لونزيم اللي تخدم البيبتيدوغليكان وين يخدم الماسون في البيريبلازم بلاصتو في البيريبلازم راهي سيت اون انزيم محطوطة ما بين لا ممبران سيتوبلازميك اي لا باروا باكتيريان تما في لو ديسان تاعنا سي اونتر لو فوي جون هذا لو فوي فير لي شتو اي لو فوي جون داكور خدمتها واجنو الوغ لي بريك يتخدمو في السيتوبلازم تاع لا باكتيري بعد كيخرجو للبيريبلازم واش يحكم الماسون واش يدير لا بي ار بي تحكم شاك بريك دير معاه شويه سيمات تلصقها تخدم لا هادي هي لا سانتيز دو بيريبلازم هذه هي لا كونستركسيون تاع لا باوا البيتا لاكتامين واش دير ايبا البيتا لاكتامين تجي تمنوتي لي ما تاع الماسون فوالا تروح لي بيتا لاكتامين يروح للبيريكلازم يروحو للماسون يربطولو يديه سكيفي كي يربطولو يديه ما يوليش يقدر يخدم لو مور هذاك تاع تاع البيبيدوغليكان سا فو دير كو لي بيتا لاكتامين c'est des menottes. C'est des menottes à maçon. C'est des menottes spécialité تاع maçon. يروحوا يخدموا يروحوا يبلوكيو لي بي ال بي دونك تحبس لا سينتيز تاع البيبتيدوغليكان تاع لا باروا هاي فوالا هذا هو الميكانيزم تاعها باغ لا سويت واش حيصرى il faut savoir que les PLP c'est vrai que en temps normal elles sont synthétisées mais في لا سيرفاس تاعها il faut pas ماشي حد بنيت بنيت بنيت بنيت بنيت بنيت يا جو سون زامي داكوغ او فور اي ميزور في لا سيرفاس تنحي هذيك لي بريك لي قدامو ولا اللي يكونوا زياده تنحيهم اون بيرمانونس مي واش يصرا كي نعطيهم بيتا لاكتامين راح تبلوكي لي بي ال بي من اون بروفوندور دونك تحبس لا سانتيز مي لا ديستركسيون سيرفاس تاع لا بيتي دوبليكان ما تحبسش دونك لا سيرتاز تحبس لا ديسريكسيون ما واش يصرى تصرى ديسريكسيون تاع البيبيدوغليكان الا ما فهمتوش نعاود en temps normal il y a synthèse تاع الامور en profondeur d'accord في البيريكلاس من الماسون راه يخدم لي ميغ مي اون سيرفاس لي بريك لي زياده ال سون ديترويت بصح كي نحبس الماسون ولا ديسلوكسيون ما تحبسش اي با واش يصرى البيبتيدوكليكان راح يخلص داكور الى لو بيبتيدوغليكان il disparaît automatiquement la bactérie va mourir donc هذه هي الحكايه donc en finalité pour faire simple le mécanisme d'action تاع les bêta-lactamines ça les bêta-lactamines agissent en inhibant la synthèse du peptidoglycane par l'inhibition des PLP donc si on vous dit la cible des bêta-lactamines c'est quoi c'est les PLP ان شاء الله تكونوا مفهومه نبعث لكم هذه لا فيديو اذا ما فهمتوش حاجه قولوا